दिल की बातें दिल की होती लबों की धोखेबाजी तुम साथ हो अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहन लो रहन लो बहुत बुरे लग रहे हो तोबा तोबा तोबा थारा मूड खराब कर लो मेरा मन बोट को को मार के बोट लोक को मार के क्या लोग गन वगैरह गन वगैरह गन वगैरह कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ऊपर बंदा है यही पत्थर पे <laughs> बहुत ऐसा है निकाला